Lights, camera, action. La, la, la. ¡Ay, no me metes esta nueva media! Soy Mike. Y cosas irritantes de la que Virtuosa de acá, de patas y con que Espartandres, entonces encontramos aquí. ¿Y qué pasa, otro líder? Bienvenido, bienvenido. Hola y bienvenidos, mis queridísimos. Pero una sartén de todas mis mayoristas de YouTube aquí, Y me veo así de guapo en las mañanas.